So guys, welcome back. RK Joven here. And ngayon is mag mag-unbox tayo ng uh, bagong laptop. Lenovo Legion Y714. Yan, ito siya. At meron ako mga freebies. Itong uh, ah, HP headset, gaming headset. At meron ding uh, gaming keyboard, and mouse. Tsaka meron siyang uh, bag. So, bubuksan din natin yan mamaya. Okay, so bakit nga ba ito uh, merong freebies? Kasi siya po ay refurbished. So, ano po ang ibig sabihin ng refurbished? Ito siya, ibig sabihin ng refurbished. Alright? So, ngayon, bukas tayo. Itong specs niya. So, ang specs niya ay 15.6 yung laki niya. Oh. Kaya na lang natin basahin yan, ano? Pagbukas muna tayo. Ayan. Ano ano Bayan. yan? oh. Wow! Wow! Are! Tingnan mo naman ito. <laughs> Ayan, o. Oh. Wow! Wow, wow, wow, wow! Gaming laptop. Gaming laptop siya, siyempre. Gaming laptop. At ito ang kanyang charger. Bakit naman refurbished ang binili mo? Ang refurbished ang binili ko kasi mas mura siya. Yun ang advantage niya, mas mura. Uh, tsaka meron din naman siyang warranty. So ang warranty niya ay 3 days uh, para makita mo, uh, ma-check mo, and then pwede yung uh, exchange or refund. And then more than that is 3 months warranty sa sa unit mismo. Ibig sabihin, sa, sa fault na nila kung pwede nilang mag-refund or mag-repair. Depende. Check naman nila. Ayan ang ah, nakalagay refurbish. Pakita ko sa inyo. Okay. Oh, refurbished. Refurbished. This product is refurbished by Lenovo authorized refurbisher and may contain used parts. Ayun, meron daw used parts. Pero who cares for the used parts as long as it is working properly, di ba? So ito, binili ko pang pang, pang render para sa uh, mga ano no, uh, projects, SketchUp at saka sa V-Ray or Inkscape. Okay, buksan na natin. Okay, pakita na yan, ipakita na. na. So habang uh, nagbubukas ito, buksan ko na. So, ang kanyang specs ay 15.6 inch and then uh, 144 hertz yung kanyang uh, screen i7-9750H RC2060 GB so ito yung uh, yung graphics card niya is RTX 2060 and then 16 GB of RAM 1 terabyte of hard disk drive plus yung kanyang SSD is 512 gigabyte yan ang kanyang uh, ah, hard, I mean, SSD hard disk. Yan siya, oh. Yan. Actually, nabuksan ko na siya, no? <laughs> Kaya hindi na talaga totoong unboxing talaga ito. So, <laughs> nabuksan ko na siya. Wala na siyang actually napaglaruan na yung kanyang mga styro. So, para lang ma-feel natin ang uh, yung pagka-unbox ulit is binox in-unbox nilagay ko ulit sa bag. Pero siyempre yung pa siya. So, nakalagay dito, RTX, RTX NVIDIA GX, okay. NVIDIA uh -huh. GeForce RTX, Intel Core i7 9th Gen. So, Maganda ba talaga yan? Well, yes. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang charger, 230 watts. Medyo medyo mabigat siya. Pero siyempre kasi malaki rin siguro yung battery na cha-charge niya kaya medyo malaki rin ito lang. Oo nga no, hindi katulad ng mga ibang laptop. Maliliit lang. Yes, maliliit lang laptop ng So, ano bang meron dito? So, let's say tingnan natin ang meron siyang additional na keyboard kung mapapansin ninyo. Ah, keyboard. Meron siyang additional dito na parang key functions. Uh, key functions na yung nagamit ko na siya ng ilang gamit. Medyo nakakalito nga itong ano, yung additional keys na ito. Uh, kasi siyempre pag nasanay ka dito lang, mapipindot mo yung nandito. So parang medyo disadvantage. Sana nilagay na lang nila dito sa taas. Kasi pag dito sa taas, siguradong uh, hindi siya mapipindot ng uh, hindi sinasadya. So ano pa, dito yung kanyang power button. And then, okay, yung bigat niya, sakto lang naman ano, para sa laki nito, hindi naman siya mabigat. So, dito sa kanan, meron siyang USB. And then, dito naman sa likod, is meron siyang, ano bang tawag dito? Parang maliit na, parang maliit na USB. I'm not sure. And then ito, HDMI and then USB and then uh, network cable para sa internet and then wired internet and then uh, USB so yung kanyang USB is tatlo 1, 2, 3 and ito naman yung kanyang power okay so kikita natin yung kanyang ilaw di sa likod and then Okay, nandito naman yung kanyang Nandito naman ang kanyang headset at ang kanyang uh, ano ba ito? Uh, ah, Thunder. Ano okay guys, balik So ito yung kinuha ko lang yung charger ano. Ito yung charger ng uh, ah, Samsung. Ito yung uh, Type C, di ba? Yung charger Type C. Yan. Pwede siyang isaksak dito. So actually, ayan. So, mula sa cellphone, hindi na USB yung kanyang saksakan. Ito na, mas mabilis. Well, so far, uh, ah, tinasting ko na siya ano, sa hmm. editing ng Filmora, sa SketchUp, at saka sa rendering is uh, mabilis din siya. Kasi yung aking uh, ah, PC sa uh, office is ganito rin yung specs. Pwede din siya, uh, RTX 2060, 32GB. Ah, ito nga pala, hindi ko nabanggitan ano, na, may, nag-add ako ng 16GB dito. So, pagbili ko ng, pagbili ko at pag-order ko nito, nag-add ako ng 16GB agad. Kaya nung nila, mula dun sa isa, uh, yung stock lang na 16GB RAM, is naging 32GB RAM na. So, last Ayun, 275 uh, dirhams. Dirhams. 275 dirhams ang 16GB na inad ko. Okay. So dito is nakatipid ako ng nakatipid ako ng uh, halos uh, 2,000 dirhams sa compared sa bago. Yes. Wow. Kasi Laki nun ah. Tinitingnan ko lang, tinitingnan ko yung mga prices sa bago eh, sana sa, 7,000 siya. Dirhams. Oo, oh, nag-roll 7,000 plus ang pinagana. Dirhams. Eh, ito, parang ito, ang binayaran ko total is 5,500 kasama itong mga ito. Ah, so, okay. malaki ang aking naitipid. Mm-hmm. So, total nandito na rin na tayo. Buksan natin itong mga freebies, freebies niya. na nakuha mo. Pero ano pa bang makikita natin dito? So, yun na, ano? Ah, yung, yung ilalim niya. Let's see the ilalim. Okay? Ayan, mukhang ano. Let's see the ilalim. Meron siyang airflow oh. dito. Airflow. May rubber siya dito. Okay. Ito Hard is uh, plastic. Plastic din. So, hindi ko nabanggit nandito yung headset niya with mic dito yung ano nito headset with mic and then airflow airflow bakit kailangan airflow. maraming airflow, airflow yung gaming? kasi umiinit talaga yung uh, laptop na mga gaming so ito nga is uh, hindi, ito yung first time ko magka uh, gaming laptop so hindi ko siya may compare sa iba in terms of heat Yes, Siyempre kapag uh, nagre-rendering, during rendering, is talagang umin, umini siya kapag gumagamit pa siya ng CPU at saka ng uh, kanyang graphics card. Subusan na rin ko dyan. Makita screen. Ah. Okay. Yun na. Yun na. Wala. Hindi siya touch. Hindi siya touch screen. So, sa natin ng ibang mga series natin. So, ito ang Gaming headset. Gaming headset. Ganun ba kaganda itong gaming headset na freebies na ba? Ayan HP. Oh. With mic. Siyempre gaming ha. May meron ano siyang ano. Medyo maganda siya. Ganda rin. Ito so USB type. Ayan. Pwede? Pwede, pwede. And then, another free na another free keyboard. Na keyboard and mouse. And mouse. Wired. Uh, wired and uh, USB. So let's try. Ang kanyang pagiging USB. Yun, wow! Nilaw. Nilaw. Yes, ang ganda. Ano Umiilaw ang keyboard. Okay, guys. Uh, sinubukan kong i-open ang ilaw nito kung gumagana. Uh, ito, I mean, changing lights pa sa kanyang uh, keys, keyboard. Well, gumagana naman na. Ah, free keyboard na Philips is gumagana rin. Okay let's see the mouse, ang daga. Ah, ah, mouse. Yan. nito. Okay. okay. Oh, din guys. Open pa ito ang bag. Dami namang free pala niyan. Yes. Mura na, marami pang free. Well, shout out nga pala dyan sa aking pinagbilhan sa Killer, Killer Lapi Deals. So, kung gusto nyo bumili ng refurbished na, na gadgets, uh, laptops, uh, particularly laptops at saka mga gaming, ano sila, uh, gaming PC. So, doon sila specialized. Eh, order, order kayo. Pero dito lang yan sa Dubai? Uh, within UAE. Within UAE. Uh, Dubai, particularly dito yung main office nila and then uh, within the UAE. Nagde-deliver. po nagde-deliver sila sa Pilipinas. Eh. So, ito naman ang bag Swiss born. Ganda rin, di ba? Ganda. Mm-mm. Hmm. Ganda rin, nice. Gusto nyo ba makita yung logo? Ayan o. Ah. Okay, ang laki. Yes. mm Ang daming compartment. Yes. Okay. Okay. Ganda. So, panalo ba? Or lugi? Panalo? Well, comment down below kung palagay nyo is panalo. At kung lugi naman, comment ka rin sa baba at uh, makikita natin kung... Ah, let's see, isaksak natin ito, hindi pa natin nasasak. Oh, hindi mo pa natatry, pakita mo sa kanila okay. na gumagana yun. May ilaw din ba yan? Let's see. Oh, nakita ko umilaw. Ayan. Yun, no? Pogi pala May yan, eh. Umiilaw, guys. Ah. It's pogi. Ayan, no? Diba? Oo, side view, side view. Yun, no? Blue. Ayan. Green. Ayan, no? so, pag umiilaw lahat, diba? Okay, oo. Aztec. So, unang muna, siyempre, ito yung binili natin. So, palagay nyo ba is uh, panalo? Ang ito, ang presyo. Uh, I mean, kasama pati yung mga uh, free gadgets, freebies, tsaka uh, ang tanong is uh, kung bibili ka ba ng refurbished, kagaya nito is panalo ba o talo? Palagi ko is uh, panalo naman. Uh, so far, uh, nagpe-perform naman ng maayos. Uh, mabilis naman yung rendering ko. Dinest ko na kasi yung rendering. Kaya okay naman siya. Uh, recommended. At saka syempre, so kung palagay mo is uh, para sa itong laptop din na ito. I mean, uh, ito rin yung hinahanap mo. Uh, well, uh, may, may i-recommend ako siya sa iyo. Order na. <laughs> maganda naman, maganda. Yes. At magaan kung dadalhin mo siya sa, sa office o sa mga barkada mo, maganda siya. Okay? Alright guys, tingnan naman natin yung kanyang uh, flexibility. No? Okay, unang-una, hihiga natin siya hanggang saan ba siya mahihiga. Wow! So nice! Diba? So, yan, pwede siyang mahihiga. So, yan, hanggang ganyan yung flexible niya. Kaya... Eh, patagilid yung ganun. Yan, yan. Okay. Kahit na wow. nakatayo ka, pwede kang manood ng movie. Labo, <laughs> ano? yan. Okay. Yan. Pag so, naman kaya, pwede kang magbilad ng kung ano-ano dito sa ilalim ng araw. <laughs> yan. Wow. Tapos, sige, tingnan. Ay, umiilaw pala yung kanyang video na yun. So, yung logo na. Ay, oo. Oh, yes, nailaw. Oops! Kamatay. Nailaw. Okay naman natin. Tapos, and then, tingnan naman, tingnan naman natin ang kanyang flexibility nitong screen. Okay. So, yan. Okay. And then, dito naman. One hand, one hand. Okay naman. One hand, one hand. Bakit? Sa ibaba ba hindi? I don't know. Hindi ko pa nakikita. Pero ayan, uh, ah, medyo kumikilo siya. Pinupush ko siya sa likod. Tapos, uh, dito naman, yung harap niya naman, ay yung, sorry, dito naman, meron siyang kumikilos, ah, uh, hindi, hindi, hindi lang stable. Tingnan naman, tingnan naman. Tingnan natin dito. Yan. Yan. Ito naman, soft naman. Soft, mm -hmm. soft, soft. Ang keyboard niya naman, soft din. Walang noise. So, so far, is maganda. Nga lang, kung ito talaga ang gagamitin mo as wala kang keyboard na ganito, mag-a-adjust ka. Dahil? Mag-a-adjust ka dahil ito may additional keys siya rito sa gilid. Kung sanay ka mag-escape ah, uh, button, ito yung mga mapipindot mo yung ano na ah, ito. Ah, oo nga, no? Yung Lenovo na ito. Okay. Kung sanay ka talaga, mabilis ka mag ano, mag-type at ito yung control mo yung dulo na ito. Oo nga pala. Ayan, mag, uh, malilito ka. Oo. So, yan lang yung adjustment. Kaya, Unlike sa ordinary ng, yes, keyboard. Yes, mas may normal keyboard na lang gamitin mo. Unang-una, syempre, hindi pa mabububog to? At, uh, yan is kapag nasa loob ka lang ng bahay. Kapag, siyempre, kapag uh, binitbit mo na siya, eto na lang siya. Mm. Ayan. Alright. So, ito yung kanyang ano, pag ito pala yung kanyang kanyang uh, software, yung kanyang Lenovo software. Ayan o. Oh. Meron siyang sariling software na nakakita natin ng system tools, CPU, yung gamit ng CPU, mm. GPU, ayan oh. NVIDIA GeForce RTX 2060. Yan, yan ang kanyang uh, graphics card. Okay. Ang RAM niya naman, ito, Kingston na 32GB. Okay. Yan, 32GB. Again, from 16, dinagdagan ko ng 16, kaya naging 32. Kanya na, yung screen niya naman, hindi siya yung nagre hindi siya nagre-reflect, no? Kung siya parang matte. Touch. Yung, yung touch, glass yun, usually yung, glass, uh, ah, yung uh, laptop na ganun. And then, may reflection siya. Okay. Uh, ito, walang reflection. Kaya, okay, oh. okay lang. Alright guys, sana is uh, mayroon kang uh, napulot na information dito sa video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe ka na para samahan mo ako sa mga future videos ko. Alright guys, see you next time. Peace. Salamat.